Salam satu semua, apa khabar? Seperti mana yang kita tahu, dalam Google Meet kita tidak ada virtual whiteboard ataupun whiteboard maya yang kita boleh gunakan semasa kita uh, menerangkan sesuatu kepada murid-murid kan? Kadang-kadang kita nak melukis-lukis, kita nak tulis, kita tak dapat di dalam Google Meet. So, salah satu caranya ialah kita gunakan whiteboard file ni ataupun whiteboard.fi ni masuk ke whiteboard FI yang bagusnya tentang whiteboard FI ni kita tidak perlu daftar account atau apa-apa sekalipun kita just perlu just uh, tambah kelas baru contoh saya dah ada kelas ABC ni bila dah ada kelas dia akan kita akan diberikan dengan kod kelas contoh di atas ni C2T so link ni ialah whiteboard.fi C2T so kita boleh bagi link ni kepada pelajar supaya pelajar pun boleh masuk ke dalam uh, whiteboard kita and then sama-sama uh, menjawab apa yang kita telah uh, lukis di whiteboard kalau nak lah ni melalui link direct ke uh, whiteboard FI kalau tak nak kita boleh ke whiteboard macam ni kita boleh tulis sedikit 1 tambah 1 sama dengan berapa contohnya lah so bila kita dah dah standby whiteboard kat sini so bila kita ke google meet kita tekan present now ni tekan ke a chrome tab kalau kita buka dua tab ni So dia akan dua contoh meet dengan wife, uh, whiteboard Kita just tekan whiteboard Tak perlu share audio Tak perlu share audio Alright So nampak tak uh, screen tu tengah Tengah rekod bahagian ni Tapi pelajar pun nampak benda yang sama Kalau anda tak nampak view ni Hanya tukar di sini ya Tekan di atas ni Alright Kita nampak Okay Yang ni akan menunjukkan apa yang kita tunjuk Contoh Kalau kita buat sesuatu di sini Uh, saya tulis lagi 2 darab 2 sama dengan berapa? So, kita akan nampak sini. Ha, yang lecehnya sikit ialah kita kena buka dua tab lah. Tapi lebih baik daripada tak ada langsung. So, kita masih boleh gunakan whiteboard kita tu untuk menerangkan sesuatu. So, kita boleh tulis kat sini. Lepas tu kita tab ni untuk tunjukkan uh, kepada pelajar. Alright? Uh, ah, whiteboard Alpha ni kalau kita masukkan pelajar, pelajar pun boleh masuk guna phone. Dia boleh gunakan telefon. Cuma bila untuk kita present dalam bentuk ni, lebih sesuai kita guna desktop lah. Kita susah sikit kalau nak guna phone. Whiteboard ni fungsi dia sangat simple. Dia tak adalah complicated sangat tapi memadai untuk kita gunakan semasa uh, memadai untuk kita apa ni tunjuk dalam kelas lah dalam Google Meet ni. Okay. Kalau kita tak nak guna secara Google Meet, kita pun boleh push kepada student. Maksudnya kita push kepada student, dia akan masuk ke My Class ni. Student yang masuk ke link ni, dia akan nampak uh, whiteboard ni lah. Contoh kalau saya tekan sekarang. Kalau student yang masuk, cuba kalau saya masuk sekarang kan. Student hanya perlu tekan uh, kod dia. So kod kita C2T. So kalau saya masuk sekarang kan C2T. Atas ni kan kod tu ada. Tak kalau dia dah pergi whiteboard F1 adalah so contoh saya letak nama saya uh, Ali okay. bila Ali dah masuk contoh ha ni saya ha. so tadi saya tanya Ali 1 tambah 1 berapa so Ali boleh jawab dalam phone 1 tambah 1 sama dengan 2 nampak tak dia keluar sekali ni dalam phone saya ya contohlah Boleh. Itu satu tentang whiteboard F1 ni diharap uh, membantu anda dalam pengajaran melalui Google Meet lah. Uh, walaupun dia ringkas, tapi rasa saya yang ni paling mudah tanpa perlu kita install perisian lain. So lepas kita dah selesai, kita hanya stop. Kita akan balik kepada view webcam kita lah. Ataupun kita boleh tunggu uh, masuk ke view lain. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Semoga berguna. Jika ada apa-apa komen, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah tu. And then jangan lupa subscribe. Terima kasih semua. Thank you.